Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Comment déplacer une colonne ou une ligne entre deux autres en une seule étape Par exemple, comment déplacer la colonne « Moi » entre département et vendeur. Cliquez sur l'entête, puis sur une cellule de la colonne, gardez le bouton de la souris enfoncé, déplacez vers la cible, appuyez et gardez enfoncé la touche « Alt » et relâcher le clic gauche. La démarche est identique pour les lignes. Clique sur l'entête, clique sur une cellule, gardez le bouton enfoncé, déplacez vers la cible, appuyez et gardez la touche Alt enfoncée et relâchez le bouton de la souris.